volem tornar-nos a sentir orgullosos i orgulloses dels nostres avis i àvies. Volem tornar a sentir-nos orgullosos d'una ciutat i un país que va vèncer l'obscurantisme defensant els valors de la llibertat, la igualtat i la fraternitat.